bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't assalamualaikum kita lanjut lagi ya guys suasana di dalam aula dan di luar seperti apa benar-benar ramai pengunjung karena hari ini kita bersama-sama merayakan lebaran ya dan kebetulan tahun ini Alhamdulillah tidak ada jaga jarak seperti tahun-tahun sebelumnya yang duduk pun kadang kita nggak boleh di aula ini Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Jadi ini kondisi aula di mana tempat kita e, ketika berliburan kita bisa nongkrong, bisa makan, bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman seperjuangan seperti ini ya. Dan kita juga harus selalu mematuhi peraturan pemerintah Taiwan, tidak boleh asal buang sampah dan pokoknya kita harus menjaga ketertiban. Nah lanjut lagi seperti apa di luar aula ini masih suasananya di area stasiun Taipei ya guys Nah banyak sekali mereka berkumpul dikarenakan di dalam itu sangat penuh Jadi di luar juga banyak sekali yang sedang menunggu atau bergantian mengabadikan momen karena benar-benar tahun ini Masya Allah Tabarakallah sangat senang sekali ya begitu antusias begitu banyaknya dan uh, alhamdulillah majikan juga mengizinkan uh, kita semua untuk berliburan seperti ini biasanya kan uh, rada susah ya apalagi kondisi yang tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali larangan oke teman-teman seperti ini kondisinya Pokoknya kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma halo sahabat FH. Nah, di sini bukan lagi ada acara orang nikahan ya, tapi di sini kita sama-sama merayakan temu kangen RTI dan Kartini sekalian acara lebaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023. Dan dikarenakan emang hari ini tuh sangat apa ya antusiasnya itu bener-bener wah pengunjungnya sampai padat perayat dari di dalam sampai di luar itu semuanya penuh kita sama-sama akan menyaksikan mem Eh, banyak sekali model yang memperagakan busana adat daerah Indonesia ya dari berbagai provinsi Sabang sampai Merauke kalian bisa lihat nanti mereka juga bakalan uh, diberikan penghargaan berupa piagam ada juga yang mendapatkan piala uh, oke okay, kita bareng-bareng saksikan 15 dan juga peserta nomor 17. Yang mereka untuk mempersiapkan ini juga membutuhkan waktu lama ya dari pagi mereka sudah berdandan. karena hiasan kepalanya juga luar biasa ya. selanjutnya kita langsung sambut tiga peserta sekaligus yaitu nomor 18, belas dan 20. Kisah lagi? nomor 3 sampai.